Hello, hello mga ka pangus. Ito <laughs> pero hindi, hindi siya sumusunod sa uso. Uso ngayon 2019, to 2025. Okay mga kaibigan, andito po kami ngayon. Ito po ang aking kaibigan na si... Apo ano? Ha? <laughs> Ayun, dali na. Si Jo. So, DJ Jo. So, magkakaroon kami ngayon ng challenge. Ito po. Lemon. Lemon. Lemon. lemon. Gagawa kami ng bato-bato pe. Kung sino po yung matatalo, siya ang kakain ito. Okay, so simulan na namin. Okay bros, ito. Okay, okay okay punishment namin ay lemon. Ayan, lemon. Ito lemon. Ah, lemon. Nakaapat na beses, apat na beses. Tapos yung pang last na matatalo, ito na gagamitin. So, <laughs> pasinsahan, patawarin mo ako kung ikaw matalo. Tawarin kita kung ako matatalo. <laughs> okay, now, simulan na. Start the game! Pakita mo yung masin mo. Ah, no, hindi na. Hindi na. One, two, three, go! Bato, bato, pick! Ah! ah talo! Ikaw na! Kailangan, ayusin mo. Papakita natin sa'yo, ha? Ubusin talaga lahat? Oo, kailangan, ayusin mo. Talo ako. Ah. Nilabis nila. Kailangan ayusin, ha? Mm, ready. Ito, ito. Kailangan tanggapin ng uh, panis kanalo. So, ito talaga. Hmm, ito. Ito. Ito, pakita mo. May mukha mo na nakasingan ka. <laughs> okay, okay, okay. Next, next. Two rounds na lang. Okay, na, two, three rounds now. Pangatlo na to. Okay. Bato, bato, bato. bato, bato. Ayan. Pangatlo. Isa, dalawa, talo. Kailangan minumin yan talo. Ito, pangalawa. Pangalawa na, pangalawa mo din <laughs> in-speed lang yung ano yung <laughs> okay ang galing ang galing okay okay last last last last Okay na muna tayo. <laughs> Ay, ping pala ito. Sana ko ito kay Jana. Hello, Jana. I know you're watching. Miss you, baby. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ah, ah, natimbas! Natimbas! Natimbas! Wala yun. Natimbas yun. Okay, ulitin natin. Sabi na timbas, David, sabi, ang kinakailangan talaga yung bolo na malaki. Gago. Okay, okay, okay. Matapang. Bato, bato, pet. Tama ka. Hindi, hindi, hindi. Nasuntok. Hindi, ah. nasuntok yan ng spider. Suntok yan. Hindi, hindi. Hindi, nasuntok natin. Nalasin mo sila. Nasuntok. Tignan mo, explain ko sa'yo. Ulitin natin. Hindi, ito huwag mo pa. Natutuwa. Ulitin natin, ulitin natin kasi. Kayo na lang po mag-comment. Please subscribe and hit the bell. At mag-comment po kayo dun sa ginawa. Ganito raw. Talo daw ako. Siya daw yung panalo. Ay, ganito siya. Hindi, ganito siya. Ganito ako. So, ginanon ko ang sabi niya, siya daw ang panalo ako ang talo. Kayo daw magusgaw. Paano mo pagbibigyan natin? Bato, bato, pick. Ah, bato, bato, pick. Ah! Ulit rin kami, ganito, ganito nangyari kanina. Ah, kainin mo yan, hindi, hindi, kainin mo. Kasi yun, nagka... Magpatalo na po tayo kasi yun, tayo makakatandang kapatid, kaya okay lang. Set ka wala. Hindi to, kasi ito. Kaya naman ito. Okay, okay guys, yun. Yun, yun, yun, yun. Kapangos, maraming salamat po. Bye! Okay, Balol. Magbabay okay. na. So, abangan niyo ang next uh, challenge, challenge namin. namin. Abangan niyo mga kaibigan. Anong gusto niyo mag-challenge kami dalawa? kayo kung anong gusto niyo. Come on. Okay, salamat. مرام السلامة ثانية